Assalamualaikum, semangat pagi semuanya. Hai kelas, pada video kali ini Ibu akan menyampaikan kisi-kisi soal PKWU, prakarya, dan kewirausahaan kelas 11 semester 1. Oke kelas, let's go!